Eskarrik asko zuei, gombidapenaren gatik, eskarrik asko zuei, ba, bezaretelako ja etxera joan. E, ez zaitu uste dikusten, hemen daukat foko bat, como si me aplikara el tercer grado. <laughs> Eta, bueno, ba, saiatuko naiz pizka bat argitzen, eh? zergatik, e, e, zergatik e, eta, bueno, e, esplikatuko dizuet pizka bat. E, goizeko lehenengo orduan, Veronika kontatu duenarekin, oso lotuta egongo da niko eren kontatuko dudana. Alde batetik, e, oinarrizko zehar kompetentziakin lotuta, ni zentratuko naiz, elkar bizitza, eh, elkarrekin bizitzen e, eh, kompetentziarekin. Bai, gehiago horrekin egongo da lotuta. a ber, honekin. Bueno, hemen jarri dut, diapositiba hau, niri izugarri gustatzen zait. Eta mm, mintegira etortzen e, direnak eta badakite edo ni beren ikastetzetera joaten naizenean badakite baita ere, bai e, ikakaiko e, programaren e, diapositiba esanguratsuena dela esango nuke, eta neri asko gustatzen zaidan diapositiba e, dela esango nuke baita ere, eta diapositiba honetako elemento esanguratsuena ez dira aeremua, beremua edo zeremua, <laughs> nago petrifikatuta bezala. <laughs> ni, gustatzen zaiti biltzea eta bugitzea. <laughs> Baina esan dit, ez dut, ditu dela kableak ikutu behar. Eta <laughs> hemen nago txintxo, txintxo. Bueno, en fin, txintxo portatuko naiz, bale. Esaten nuen, gehien gustatzen zaizkiten elementuak direla, e, hiru e, fletxa horiek bai. Niretzako programa honen elemento importantea dela, e, direla, hiru eremu hauen elkarren arteko e, lotura, bai? A eremua, B eremua, C eremua, e, soilik ez dira ezer, baizik eta beraien artean, e, dagoen eh, harremana. eta gehiago esango nuke, A eta B ze zebadakit batzutan gelditzen gara, A eta B bakarrik egiten. A asko egin dezakegu. Pentsatzen dugu horrekin, koesionatzen ditugula gure taldeak, bai egia da, ez da nahikoa. B batzutan martxan jartzen dugu. Jartzen dut, ezer ikusten, ez ditut, ez ditut ikusten zuek aur, zuen horpegiak ez ez foko horrekin, horrengatik da. Bueno, jarraitzen dut. Bere muko egiturak posible ditugu martxan jarri. ala ere ez da nahikoa. E, duela oso gutxi oraintxe bukatu dena hemen e, oso interesgarriak izan diren bi esperientziak, e, premia berezien e, e inguruko, ikaslen inguruko esperientziak eta ipatu eginda, jo, batzutan laguntzaileak jartzen ditugu egelan eta aspertu egiten dira, erre egiten dira batzutan ez dugu ebaluatzen ikasleekin batera egiten duguna. Ebaluazioa oso importantea da. Ebaluazioa eta autoerregulazioa. Horrekin lotuta oso importantea da egitea lana. Eta horrekin lotuta elkar bizitza eta elkarrekin bizitzeko kompetentzia oso lotuta dago. Oso, e, e, erabat e, eh, importantea da, ezinbestekoa da. Eta horrekin lotzen dut ze ere mua. Horregatik niri gehien gustatzen zaizkiten elementuak diapositiba honetan dira mm, hiru eremuak lotzen dituzten fletxatxo hoiek, bai? Mm, bueno, horren beste rolloa sartu dut horri esateko. E, mira ze parrak egiten dituen. <laughs> e, programa honek eskaintzen duen elementu importanteena da, hain zuzen ere, e, ze eremua. mua. Ikaskatza kooperatiboa ez da bat ere berria, aspaldikoa da, bai? Espenzelkagan eta beste horiek aspaldin asmatu zuten programa honek eskaintzen duen elementu importanteena da ze ere eta iritsi behar gara ze bai? Jarrituko dut, bale? Hau ez da ez da berria, e, aspaldin ezagutzen dugu, ez iberri martxan jarri da, eta ez iberri da e, bueno, hortze ditugu, linkatu egin ditut, ezagutzen dituzute dekretoak, eta horrez nahi sartuko, linkatuta daude, dekretoak dira, bete beharreko dekretoak, eta dekreto horiek aurrera eraman behar ditugu, irakasle guztiok, denok garatu behar ditugun dekretoak dira. Irakasle guzti, guzti, guztiok. Beraz, markatu, azaleratu egiten naiz, beraz, Beraz, eske beti pentsatzen dut ez dudala denbora izango. Beraz, horiz dauden disiplina baitako kompetentziak erresagoak direnak garatzeko, askotan testu liburuen bidez garatzen ditugunak, arloen bidez garatzen ditugunak, iruetzen zaigu erresagoak direla garatzea kompetentzia hoiek, ez da hain egia ze garatzen ditugunak dira arloak, bale? hori argi esan nahi nuen, beraz garatu behar ditugunak dira kompetentziak. Arloen bidez garatzen ditugunak, dira eduki e, eh, konzeptualak, eskerrik asko. Bai, beste eduki motak hortxe gelditzen dira, prozedurazkoak eta jarre, e, eh, jarrerazkoak. Neretzako e, eh, askozi importanteagoak dira, berdez marrastutako oinarrizko zehar kompetentziak eta hortara noa. Oinarrizko zehar kompetentzia guztiak garatu beharrezkoak dira, irakasle guztiok garela arduradunak. Bai? Hortaz aritu da Veronika gaur, e, irutu zait oso interesgarria e, berak kontatu egin diguna, irutu zait esfortzu handia egin duela berak e, gure aldetik egin diogula enkargoa gaurko iz, e, e, gaurko hitzaldia prestatzeko, eta oso interesgarria iruditu zait kontatu duena eta bukaeran e, eskaini egin dizkigun e, tresnak. E? Niko orain gaur, gaurkorako hartu dut bakarrik elkarbizitzarako kompetentzia eta hortan zentratuko naiz. Baina beste kompetentzia guztiak, beste oinarrizko eh, zehar kompetentzia guztiak nik orain garatuko dudana bakarrik elkarbizitzagarako kompetentzia berdin, berdin, berdin garatu daiteke orain egingo dudana bakarrik elkarbizitzarako kompetentziarekin, bale? E, oinarrizko zehar kompetentziak zer egiten dute? ekarpen edo balio handiena ekartzen dute eta zentzua ematen dute e, oinarrizko eskuntzari. Bai, zeren eta bizitza osorako eskuntzara ematen diote balorea. Eskuntza sedea jartzen dute mai gainean eta gainera metodologiari ematen diote balorea baita ere. Oinarrizko eh, zehar kompetentziak bai direlako eh, beste kompetentzia guztian moduz e, zeharkako moduan balorea ematen diotena. Bai? e, gainera, momentu jakin batean, gure dekretoan idatzita dagoena da, azkeneko puntuan jarrita dagoena. Zehar prozedura guztiak osagarri izango dira, adibidez, elkarrekin bizitzen ikasteko prozeduran ardatzaren inguruan. Izan ere, elkarrekin ondo bizitzeko ezinbestekoa da pentsatzen eta ikasten jakitea, komunikatzen jakitea, beste erekin egiten eta egiten jakitea norberaren norbera izatea. Hau da, hartzen balin badugu oinarrizko zehar kompetentzi bat, izan daiteke ardatza beste e, oinarrizko zehar kompetentzi guztiak garatzen joateko. Elkarren arteko lotura zehatza dagoelako. Bai? Eta hor, e, elkarren arteko epuzle hori osatzen joan gaitezkelako. Hori, ikuste dut, denok e, ulertzen dugula. Bale? E, elkar bizitzarako kompetentzia, ez dakit e, irakurri duzuen, oso interesgarria da. E, aurkezpenean izan duten bezala eta zuetako askok badakizute, ni biziklasi ekimenean sartuta nago, ibili naiz ekasturte osoan prestakuntza egiten, eta denbora guztian bizikazirekin lotuta jazarpenaren inguruan hitz egiten dugunean beti esaten dugu, e, gela talde batean taldea koesionatuta baldin badago eta taldea ahaldunduta baldin badago ez dala jazarpenik emango edo behintzat askoz kaso gutxiago emango direla. Beraz, elkar bizitzarako kompetentzia asko lantzen baldin badugu, benetan e, modu sendo batean lantzen baldin badugu hori lortzen ere arituko garela. Nik aurre hemen esango dudana da ikakairen bidez, ikakaik aukera sendoa ematen digula benetan elkarbizitzarako kompetentzia lantzeko. Tresnak eta estrategiak ematen dizkigula benetan elkarbizitzarako kompetentzia lantzeko. Eskutan daukaz, dauzkagula tresna hoiek eta estrategia hoiek. Eta suerte izugarri handi hau daukagula gure lankidekin hori konpartitzeko. Eta zaituko naiz, geldintzen zaizkidan, amabos minututan hori demostratzeko. Bai? E, Diapositiba gutxi batzuetan, zaituko naiz esaten, zer esaten digu dekretoak dela e, elkarbizitza e, eh, kompetentzia, bai? Pertsonen arteko eta taldeen arteko eh, komunikazio egoeretan, elkarrekikotasun irizpideetan, irizpidekin parte hartzea. Hau da, parte hartu beste pertsonekin elkarren arteko harremanetan. Eskubideak eta bete beharrak, bai? Ekarpenak egiteko gai izateko norberaren eta guztien arteko e, e zera e, guztion ona e, eden zerbaiten parte izaten. Bai, hori da azken finean elkarbizitzen e, ikasteko eta e, gai izaten e, kompetentiak izaten, bale. E, ikasleen artean eta pertsonan artean izaten dituzten harremanak inguri hurbilen e, etan ematen da. Gure kasuan eskola da eta eskola ez den bestelako e, egoera hurbilak dira familia eta kalea. Hori denok e, oso garbi daukagu, bale? Baina gure guri dagokiguna da ikastetxea. Bale? Eta ikastetxearekin batera, ematen diren bestelako e, egoera hurbilak, Hau da, eskolaren barruan patioa, esoenketa, kirola, eta bar, eta bar, eta bar. Hori da, gutxi gora bera, hor jarri egin dudana. Bale? Beraz, hori da gure erronka, gure ikaslei, tresnak eta estrategiak ematea, eman izan behar dituzten harreman guzti hoietan gai izateko. Hori da gure erronka, bale? Beraz, goizean Veronikak eman digun de kompetentzien definizioa dela eta e, egoera hurbil hoietan gai baldin badira harreman guzti hoiek modu egoki batean izateko, harreman hoiek izateko, gai izango dira orokortzen joateko, bestelako egoera guztietara ezabaltzeko. Bai, ados, zaudete horrekin. Horrela baldin bada, zabaldu egingo dute. Eta honea ekarri dut, askotan ikusi dugun beste diapositiba bat. Eta B eremuarekin lotzen duguna. Espertzen kiganetik hartutako definiziotik, bai? Egitura kooperatiboak martxan jartzen ditugunean, badira bizutabe nagusi, eta hori askotan entzuten dugu. Badira bi baldintza nagusi esaten dugunean jarduera kooperatiboak benetan kooperatiboak izateko esaten dugu. Badira bi baldintza nagusi kooperatiboak direla esateko. Bi baldintza nagusi dira. Berdintasunezko parte hartzea bermatu egin behar dugu. Hau da ikasle guztiek berdintasunean parte hartzeko eta aldi bereko elkarrera gina eh, sustatzea. Eta ez izatea ikasleak nerekin nik ikasleekin. Ai, gogoratzen duzute, hori askotan esaten dugu. Bi baldintza horiek eman egin behar dira. Ez da nahikoa nik egelako geografia aldatzea. Ez da nahikoa nik momento jakin batean egelako e, eh, e, eh, aulkiak eta mailak aldatzea eta bakarrik jartzea taldeka ez bada bermatzen hau gertatzen dela nere gelan. Zeren eta bakarrik gelak e, markatu, mailak eta olkiak jartzen baldin baditu taldeka, baina gero lanean ari diren bitartean ikasleak bi baldintza hauek ez badira ematen, ez dut bermatzen benetan e, kooperazioa emango dela. Bi baldintza hauek eman behar dira eta baldin badauden ere gelan, e, parte hartzeko eta zailtasunak aurkitzen dituzten ikasle horiek alik eta gehiago bermatu egin behar ditut bi baldintza hauek. Bai, hau lotuta dago gehiago bere muarekin, batez ere egitura kooperatiboak martxan jartzen ditudanean. Nik batzutan, pizka bat hola, estelza jartzen naiz eta esaten dut. Ez badituzu bi baldintza hauek bermatu behar, berdin zait ez jarri taldeka ikasleak egiraz ze nola jartzen naiz, bai? Bi baldintza hauek jarri behar ditugu martxan, porque ez baditut bermatzen ez naiz kooperatzen ari. Meretan esaten dut, eh? Meretan esaten dut, bai? Beraz, hori da galdetu egin behar di ere buruari. Kide guztiak aktibotki eta modu arduratsuan parte hartzen ari dira jardueretan, ba aldago elkarren arteko eragina, beraien artean ari dira eragiten, beraien artean ari dira laguntza ematen, beraien artean ari dira galdetzen, ez bada hori gertatzen ez gara ari kooperatzen, bai? Horretara noa, bale? Beraz, elkar bizitzarako kompetentziaren barruan lau osagai daude, bale? Lehenengo osagaia da, norberaren eta besteeren nahiak azebetez eh, komunikatzea, lotuta izkuntzarekin empatiarekin lotuta dago, asertibitatearekin lotuta dago empatia, ni beste, besteen zapatetan jartzeko gai izatea, bestea ulertzeko gai izatea, asertibitatea, momentu jakin batean, nik besteari esateko, e, listo, bale, daikoa. Bai, oso baita ere, jazarpenarekin, tratu honak eta tratu txarrekin, bai. Lotuta dago autoirudiarekin eta erregulazioarekin, Bai autoirudia, nik e, ni besteak nola ikusten naute, bai, eta erregulazioarekin empatia eta esertibitatea baita ere, bai. Pertsona arteko komunikazioarekin eta gatazken ebazpenarekin baita ere, bai. Ni gai ban, baldin banaiz esateko besteei e utzipakean horrela modua asertibo batean edo utzipakean oso desberdina da, bai. Edo esateko benetan utzi pakean, igual ez naiz gai esateko, utzi pakean, eta bukatu behar dut, azken finean, bultzakada baten maten edo ostikada baten maten. Oso desberdina da. Hori guztia guk erakutsi egin behar diegu ikaslei. Zeden eta batzutan esaten diegu, oi, gatazkak zuen artean e, e konpondu egin beharko dezute. Hori ez da horrela, ez badiegu erakusten beste be, beraiei nola egin behar duten. Guk eman behar dizkiegu tresnak eta e, estrategiak, bai? Guk eman behar diegu, beraiei. Hau da lehenengo e, osagaia, amar minutu besterik ez. Taldean ikastea eta lan egitea. Hau da, bigarren osagaia, erabat lotuta ikakairekin, zer esango dut, hori datzi dut. Berdinen arteko elkarra eragina, talde heterogeneoak, elkarri laguntzen man eta alik eta gehien ekasi hor jarri dut. Langidezan elkartasuna. Ez dut gehiago esango. Irugarren osagaia, giza eskubideekin lotuta, hau itzegin behar dugu ikasleekin, espreski itzegin behar dugu bereiekin, eta gelako adibidea jarri behar dugu bereiekin, bereiekin itzegin behar dugu, eraba lotuta, jazarpena, tratu honak eta txarrekin, dudari gabe, adibidea jarri ditut horre, oso errez e, eh, itzegin daiteke. Eta laugarren osagaia gatazkekin lotutala dago, bai, pertsonen arteko, noiz sortzen da gatazka bat pertsonen arteko interesak eta beharrak daudenean, beti daude desberdinak, hori gai baldin kudeatzeko ondo ez da ezer gertatzen, baina interesak eta beharrak ez badira ondo kudeatzen antagonikoak sortzen direnean orduan gerta daiteke gatazka bat izatea. Hori ondo kudeatzen balin badugu eta lenguan, Veronikak esan duen bezala, talde eh, lana egiten dugunean, ni ez nago ados esaten dugunean gatazkak edo problemak sortzen direla. Ez dut hori onartzen. Zer gertatzen da? Betidanik dauden gatazkak eta problemak maigaineratu egiten direla. Zorionez maigaineratu egiten dira. Ze bestela hor egongo lirateke, hor egongo lirateke, eta bakarrik ikusiko genituzke krisiak sortzen direnean. Hori da gure problema, askotan ez dugula intervenitzen krisia sortu arte. Hori da gure problema benetan, bai? Ez nahi zenroietuko gehiagi, porque bestela ez ditu mora ematen, bale? Zein, ekarpenak egiten ditu ikasketa kooperatiboak elkarbizitzako kompetentziari? Lehenengo, ikasketa kooperatiboaren bidez, e, gauza asko lantzen direla. Solidaritatea, elkarren arteko laguntza ematea, e, ze gauza asko esan du Veronika, bai, nik hemen bestela e, lagundu, e, garatuko nuke, eta desberdintasunen Narekiko errespetua, hori asko lantzen da, eta hemen orain arte izan dugun eta eh, hierrean edo maian asko ikusi da, ez da? Gauza asko gehiago esan daitezke, Beronikak gauza asko esan ditu. Oso diapositiba interesgarria erakutsi du, aipatu duenean e, beste unibertsitate horretako irakasle hori. Diapositiba hori oso oso interesgarria iruditu zait. Hor, azaldu du berak Eh, jarri du osea, oso zerrenda luzea. Bai, nik hemen ere, erakutsi nahi nuen aeremuarekin lotuta baditugula eh, dinamika asko non gauza asko lantzen ditugu talde osoaren koesioa lantzeko. Bai, E, hau gustatzen zait erakustea, ez dakit nola ikusten da nor, nahiko ondia, bai, niri askotan esaten didazue, jo maribi, airemuko dinamika gutxi daude, ez ez da egia. Gertatzen dena da, askotan ez ditugula irakurtzen. Nik, proposatzen dizuet, benetan irakurtzea. Beste batzutan ez zaten dizue, jo, ez kede behatxerako, ah, un poco infantil ez da Ez, ez da egia. Bai? Beste batzutan ez zaten dizue, ez eskuntzarako, igual batzuk ez dira oso erabailgarriak. Bai, badire erabailgarriak. Irakurri behar dira, aurrezkuntzako perspektibatik, beti egiten dugun bezala, eta jartzen duenean testua eman ikasleak irakurtzeko, ez, egingo dugu beti bezala, aurrezkuntzakoak beti erakurtzen diegu aurrezkuntzakoi edo lehenengo psikologoi. Irakurri behar dugu gure perspektibe beti bezala. Nik e, beste bat erakutsiko dizuet, bai? Hau ere, igual txikia ikusten da, e, dokumento guztiak karpetan daude eta eskure izango dituzue. Bai, eh? Bueno, Bai e, kuadro hau prestatu nuen DBH-ko e, eh, ikastetxe batentzako. Lotuta daude aeremuko eh, dinamika batzuk arlo batzuekin. Zergatik, badaudelako aeremuko, esan nahi dut, badakit batzutan irakasle batzuk pentsatzen dutela aeremuko dinamikak beren arloetan txertatzea suposatzen duela denbora galtzen dutela. Nik hori ez dut ulertzen, zeren eta pentsatzen dut nik ematen balin badut matematika de behatzen jar eh ez dudala denbora galtzen zen nik balin baditut problemak gela horrekin nik lantzen balin badut e, eh, koesioa gela horretan askoz hobeto e, eh, aprobetzatuko dudala ondoren gela horretan eta askoz hobeto puntunatuko dela duela gela hori baina bueno hori dira nere e, eh, nik taula honetan lotu egin ditut airemuko dinamika batzuk arlo konkreto batzuekin, ze lotu daitezke eduki kurrikular edo eduki konzeptual batzuekin oso errez. Batez ere, hizkuntzak, historia, e, gizarte, filosofia eta bueno, horrelako arlo batzuekin. Erresa da nahi badugu. Komprometitzen bagara, gela batetik pasatzen garen irakasle askok, e, astean behin, bi astetan behin, hilabetean behin, aeremuko dinamika bana egiteko, gela bakoitzean, zenbat dinamika egiten dugu hilabete batean, asko. Ze errentagarritasuna suertatzen da gela horretan, haundia. Eta gela horren koesioa haundia, haundia, haundia da. Ez du linkatu, baina gogoratu, badagoela, eh, gela bakoitzeko diagnostikoa egiteko txantilloia oso importantea da, jakin behar dugu gela bakoitza nola dagoen, eta gela bakoitzean aplikatuko ditugu gela bakoitzarekiko behar, beharrezkoak diren dinamikak, bai, aurrera noa, lau minutu. Bai, ze oso importantea da, zergatik, ikasleek jakin behar dute nolako lan egiten ari diren, eta nola funtzionatzen ari diren, eta ondo edo gaizke egiten ari diren jarri behar dira pentsatzen beren funtzionamentuari buruz. Bai, hori datzi dut, e, e, e, zera, zer emuak zer eskaintzen digun. Eta jarri egin ditut hemen, talde planak eta talde plana bakoitzaren e, txantilloiaren e, zera, e, evaluazioa egiteko. Bale, hori ere, Veronikak erakutsi du. Baita ere, errubrikak. Oso importanteak dira errubrika. zergatik, objektibizatu egiten duelako evaluazioa esango dezute, baina, ze pedra dela del maribista. Bueno, iruditzen zaitu oso importantea dela. Ezin dugu pentsatu, nik uste dut ondo egin dela, nik uste dut ikasle honek ondo egiten duela, nik uste dut ez du balio, profesionala gara, eta honetan ere jartzen naiz un poco estelsa. Profesionalak gara, nik ez dut beste kolektibo bat ezagutzen, ez arkitekturan, ez ingenieritzan, ez medikuntzan, non esaten dute nik uste dut inork ez du esaten nik uste dut. Bakarrik irakasleok sentitzen dut esatea. Sentitzen dut esatea, benetan esaten dizuet eta horretan oso serioari naiz. Inork ez du nik uste dut esaten. Eta guk ezin dugu hori esan. Ezin dugu hori esan, bai. E, bukatzen ari naiz, erakutsiko dizuet tresna bat. Hau prestatu genuen aurreko urtean gure irungo berritzeguneko mintegian astertu genitun zehar kompetentzi guztiak. Bai? Eta tresna berdina prestatu dugu beste zehar kompetentzi bakoitzarekiko. Bale, e, elkar gurutzatu genituen A ere mua, eta eta e, zehar kompetentzi guztiak. Hau da, elkar bezitzarako kompetentzia. Eta, orduan, tresna honetan, hemen dago sagua, ez ikusten, nik onga Bale? Eta, orduan, A ere mua, B ere eta Z ere barruan dago, lehenengo dimensua, bigarren dimensioa eta hirugarren dimensioa. Bukatzen ari naiz, eh? bi minutu. <coughs> eta bere muan daude, oinarrizko egiturak, bai, egitura espezifikoak eta derivatuak. Eta gero, zer eta teknikak. Eta gero, zer dago, eta alde plana. Bale? Ikusten duzute egitura, bai? Eta gero daude, e, e, elkar bizitzaren barruan daude osagaiak. Nik diapositibatan jarri ditudan osagaiak. Zer egin genuen, irakurri genuen, lana, lan izugarri egin zuten gure mitegiko partaidek, dauzkagu unos partaidez, lujo total, bale? Eta destripatu egin genuen, e, zera, kompetentzia. Hemen, ez dugu ez erasmatu, idatzita dago dena, atera egin ditugu adierazleak, beraz, adierazle hauek hartu eta posible dugu eraman talde planera. Gure lankideekin, ikastetxe bakoitzean, hitz egiten badugu eta adosten badugu talde plan bakoitzean adierazle bat hartu hartu eta esan elkar ezagutza eta harreman positiboak eta laguntasunekoak bilatzea eta bultzatzea edo taldeko jarduetan aktiboki parte hartzen du edo ta taldean giro ona lortzen laguntzen du bai e, ez dakit esplikatzen ari naizen adierazle txiki hauek posible ditugu eraman talde planetara Talde planetan idatzi, sekuentzia didaktikoaren hasieran. Hau da ni proposatzen ari naizena da. Sekuentzia didaktiko edo liburuaren gai bakoitzaren hasieran talde plana idatzi, bai? Hau da, irailean, irailearen hasieran talde planak egiten hasi eta talde planak errebisatu eta berdin ebaluatu lehenengo e, zea, Bai. hemen, helburu espezifiko honetan, jarri, adierazle txikitxo horiek gustatzen zaiguna, eta hasi batekin, eta edo bi jarri nahi duguna, posible da ebaluatu elkarbizitzarako kompetentzia. Adierazle txikitxo horiek oso simpleak dira, eta inkluso posible ditugu formulatu gure hitzekin, baina ez da beharrezkoa, idatzita daude, ez dugu pentsatu behar, ez ditugu asmatu behar, Eta hor daude gure gustokoak direnak inkluso oso simplea da. Tresna hor usten dizuet karpetan baita ere. Biztadizo bat eman, simplea da. Zai gainera gero kurtso bukaeran ebaluatu egin behar du elkarbizitzarako konbendentzia eta beste guztiak ere bai. Bai? Orduan, talde planak aukera ematen digu. Baita ere, elkarbizitzarako konbendentzia eh, ebaluatzeko. Zeren eta loke no se evalua no existe, beraz pentsatzen dut, talde planean idazten baldin badugu, Hori, igual, aukera izango dugu baita ere ebaluatzeko. Adosten balin badugu gure ikaslekin hori ere ebaluatuko degula, beraie konstienteago izango dira, eta gu ere bai lehenengo momentotik konstienteago izango gara, hori ere landu egingo degula eta hori ere ebaluatu egingo degula. Bueno, eta... korrika eta persaka egin dut. <laughs>